gözyaşın akanla Belki kendimi avuturum zamanla Bir daha sen gibi unuturum sanma Yine bu denli aşkına yanmam Gözyaşın akanla Belki kendimi avuturum zamanla Bir daha sen yansan yine bu denli aşkına yanmam Göz yaşına kanmam Gel, gelin sana doğru ellerin çok uzak bana Gözlerine kanıp yine bir hata yapmam Bulamadın doğru yolu yanlışa sapma Yine de seni düşünürüm sen gibi yapmam Kaderin bir oyunu mu göremedim sonumu Sence de hiç oldu mu? Sence de hiç oldu mu? Zavallı yüreğin o, zavallı yüreğin o başkasına koydun mu? Sanki zaman durdu ben yollarına baktım Dünya sen olmayınca dönmeyecek sandım Sözlerini sayıklayan çığlıklara kandım ben Bu kadarı yeter ama artık uyandım Alacağım var daha kara günlerimden Ne kaldı ki geriye bana dünlerimden Buruk kanalarım benim ne gelir elimden Yine de bir seni düşüremedim kahretsin dilimden Kahretsin dilimden Belki kendimi avuturum Yansan da yine bu denli aşkına yanmam Göz yaşına kanmam Belki kendimi avuturum zamanla Bir daha sen gibi unuturum sanma